ele não compõe mais. Quanto é que custa um beijo? Não canta, mas vai beber. Ô, garçom! <laughs> Ai, meu bem, a gente não pode beijar, não.